Түүхээр дэлхийд ноёрхдог хятад Орос улсын тамирчид Төв аймгийн Батсүмбэр суманд цуглаад байна. Олимпийн төрөлд тогтдог Монголын топ спортуудын нэг чөлөөтийн тамирчид олон хотоос ирсэн гадны тамирчидтай нөхөрсөг барилдаан хийлээ. Чөлөөт бүхийн олон хотын тэмцээнд оролцохоор Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улсаас тамирчид олноор ирчээ. Нийт 650 тамирчин 30 жингээр өрсөлдсөн юм а. Тэмцээн 3 өдөр үргэлжилж аваргууд тодорлоо. Би улаан үдээс ирсэн зуглаа клубын тамирчин. Энэ тэмцээнийг би их чанга тэмцээн боллоо гэж хэлнэ. Монгол хүүхдүүд маш сайн барилдж байна. Алтан медаль авлаа. Тэмцээн сайхан боллоо. Хүч чадалтай, авьяастай олон монгол хүүхдүүдтэй уулзаад сайхан байна. Би 2 жилийн өмнөөс барилдж эхэлсэн би 2аймгаас оролцсон хасах 43 кг хөрөл медалийн бол хангасан байгаа. Өнөөдрийг хүртэл тус тэмцэн их хоёр агш болон зол жаргалагчтай баярлаа гэж хэлмээр байна. А энэ тэмцээн бол миний хувьд бол маш гоё тэмцээн болж байна. Ерөнхийдөө одоо багш нарын хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол Монголын түүхэнд анх удаага юм сумын хэмжээнд одоо олон хотын нэмцээ зохиогдож байгаа их давуу талтай. Тий. Тэгээ онцлог сайхан болж байгаа. Энэ тэмцээнд төв арж клубээс 100 гаруй тамирчин оролцож дийлийнх нь медальт байранд шалгарчээ. Төв аймгийн одоо энэ баг тамирчид нийт энэ тэмцээнд 127 тамирчин оролцсон. За 127 тамирчнаас 7 алтан медаль нийт 23 медаль хүртэлтэй. Багийн дүнгээр манай баг бас хол тасалгаа төрүүлсэн байна. Манай клуб 3 өдөр үргэлжсэн тэмцээнийг 11 нэвэнд итгэлээ. Тэгээд өсвөрийн хүүхдүүд, залуучуудын хүүхдүүд ур чадварыг нэг өгсөн олон клубыг сайхан байгуулагдсан байна орчин үед тий. Тэгээд энэ тэмцээнийг ингэж харахад одоо өнгөрсөн залуу хүүхд насны барилдаж явсан үе санаанд орж сайхан байна. Олон хотын дунд явагддаг залуу хүүхд залуучуудын дунд явагддаг чөлөө төхөний уламжлалт тэмцээнийг энэ арга хэмжээгээр эхлүүлж байгаа. Энэ нь бол өөрөө энэ босгосон хөшөөнөөс нь гадна үргэлжлээд ингээд байнга яваад их уламжилт сайхан арга хэмжээ энэ хөшөөнөөс нь дутхгүй сайхан юм дурсгалын зүйл болж байна бодож байна. Тэмцээн болох болгонд хэд жил үргэлжлэнүүдээр хэмжээгээр л энэ бол давгсран гэдэг нэртэй том арслан эрдэмтэн хүний тийм ээ нэрэмж тэмцээм болж байгаа маа гэд яриад явдаг нь бол үнэхээр бид нар дурслын мөчлөх тал дээр сумаас аймаг эсвэл сайхан арга хэмжээ ачаал бүгдэлтэй арга хэмжээ болж байна гэдэг л байна харуулж ийн л гэж бодож байна. Чөлөөт бүхэн олон хотын тэмцээн өсвөрийн эмэгтэй эрэгтэй за залуучуудын эрэгтэй гэсэн төрлөөрөө зохиогдож 31 байгууллагын тамирчид оролцсон юм а.